暁の復活だはい 任せたぞサスケカトン豪華級の術 暁復活のためにぜひとも欲しい代物だ暁お前はフん俺の名は内発信 お前に負けてないだろうこいつが動力で人の武器を自在に俺の刀にマーキングを進化な騎手はいずれ滅ぶ貴様らの車輪ンいただくぞ ママうちの旦那様と愛娘に何してくれてんのよなんでお前まで俺もいるんだけどもよ一体何なのこの人たち